pour le cinquième principe, qui est la transparence, la Fondation at veille à ce que tous les clients aient une information claire et précise sur les termes du prêt. Donc, chaque client, lors du déblocage du prêt, reçoit un contrat qui stipule les termes du prêt, donc le montant principal, les taux d'intérêt et le montant des échéances avec la périodicité. Ça, c'est l'avis de déblocage qu'on envoie au client. Une fois qu'il a, euh, a été débloqué, automatiquement, il est généré, il est envoyé à l'adresse du client avec les caractéristiques du prêt, du montant, la durée, la maturité, la périodicité, toutes les informations concernant le prêt. Ou on, met à la disposition du client un numéro où il peut contester si jamais il n'est pas d'accord sur le contenu du prêt ou les caractéristiques du prêt ou s'il a n'importe quelle contestation qui concerne cet emprunt ou ce contrat. Avant le déblocage de chaque prêt, le client assiste à une formation de base. Il assiste à une formation continue aux formations de base. Ça dépend si c'est un nouveau client ou un ancien client. On lui explique, l'agent il est obligé d'expliquer un peu les produits qu'on finance pour que le, client choisisse finalement le produit qui, correspond à son besoin. Et on, lui explique aussi le, taux d'intérêt. Euh, d'ailleurs, on l'affiche. Au niveau de tous les points euh, de, vente de la fondation, on a un affichage euh, qui regroupe tous les produits de la Fondation avec leur taux d'intérêt systématiquement, ça c'est une obligation. Si, l'audit et le contrôle interne part et trouve que l'affichage n'est pas fait ou n'est pas clair ou n'est pas visible, c'est une action qu'on peut prendre à l'encontre du point de vente. Donc ils sont affichés, ils sont expliqués au niveau de, la formation de base et la formation continue. Ça veut dire qu'on communique au niveau de nos points de vente sur le taux d'intérêt, euh, facial on, l'appelle, sur les frais des dossiers et sur les commissions d'accompagnement solidaire. Donc, euh, pour notre clientèle, c'est plus facile à comprendre que de communiquer un taux qu'on appelle TEG. Le taux d'analphabétisme de notre clientèle est de 56%. Donc, on essaie de communiquer, mais euh, d'une manière bien sûr transparente, mais d'une manière facile qui permet à notre clientèle de bien comprendre pour voir bien sûr l'offre qui s'adapte le mieux à ses besoins. Donc la loi ne, l'oblige pas à communiquer sur les TG mais euh, oblige la, transparence donc, et le détail de la tarification. Et d'ailleurs, les clients, actuellement, ils, posent la question. Il est dans une situation de, choix, il a euh, de plus en plus de concurrence, donc il, pose de, plus en plus cette question sur la tarification. Il peut même négocier aussi la tarification et choisir le, taux d'intérêt le plus, le, taux d'intérêt le plus, le plus adapté, le produit le plus adapté.